Gaurko birpentsatzen jardunaldien barruan nahi egokitu zaiten gaia da errepresio eta jazarpena lan munduan. Ni pixkaz jorratu detena da, ba, bueno, bizigean eredu kapitalista eta patriarkal honen baitan, e, eh, sinestara zine da, bestelako alternatibarik ez dagola, alternatibak egon badaude, aberastasun manak eta egokiagoaz hitz egin behar da, bestelako eredu batetaz, eta hori da laben ambizioa, ez? E, gertatzen dana da, ambizio horretan gaudenak e, ba, bueno, sistemara ekarri egin gaituztela, integratu egin nahi gaituztela, eta sisteman integratzen ez dana, ba, ba, bueno, ba, erasotzen da, jazarpen apairatzen du, eta horregatik e, aztertu detena da, hiru ikuspegitatik ze jazarpen mota pairatzen dugu lan munduan langileok eta lan bezpelako sindikatuak. Batetik, lan harremanetan eman dean aldaketa estrukturalak aztertu ditut, lan harremanen Eh, antidemokratizazio bat eh, eman da, bestalde batetik borrokaren eh, kriminalizazioa ematen nahi dana geroz eta gehiago tareagotu dana mozalega indarrean sartu danetik, eta hirugarren elementu bezala ba, kontrabotere sindikalintzan kontrako erasoa aztertu dut, ez? herrialde desberdinetan nola ematen dan aztertu dut, gehiengo sindikalak desberdinak izanik, patronalan beharrak ere desberdina dialako eta ez dalako guztiz berdin ematen afarroan edo eaen.